magic eləyirdin, necə eləyirsən magic-i? <laughs> nə oldu indi? Barmağımı yox eləyirdin belə. Onu da elə də bilirəm, o magic elə. Oh! sabahın xeyir nənə. Dinən bir 5 dənə nənə eşitmədi. 5 dənə sözünü deməyidin, yəni sabahın xeyir nənə, biraz 5 dənə. Ey, bir də matı da göndər nənəyə. Çok bir de laf görsen de ne yapayım laf. Bir de laf görsen. Ay tontiş. Akşam rain geldi nene. He rain geldi. Maalesef. danışın görək. Məryəm, hara gedirik? Sən sən təklif eləmisən də bu gəzmək. Sonra. Sonra. Marşala gedək, sonra hara gedək? Hə. Abbas donatı. Abbas donatı sonra? McDonald's. McDonald's sonra? Abbas. Abbas. Hə. Bəla haransa deyirdin, Santa nə? Santa Monica'ya gedək. Salam verirəm dostlar. Bu günləri yenə də ailə ilə vlog edirik, gedirik. Kamera yandıran kimi aytan mən belə vaxtı neyiniyim? <laughs> Deməli mən keçən günlərdə getmişdim ayaqqabı almağa, onu çəkmişdim. 3-4 dənə yerə getdim, xoşuma gələni olmadı. Axırıncı yerə də getdim, New Balance şirkəti olmadı. Mən də 2 dənə şirkətin ayaqqabısını alıram deyirəm. New Balance. <laughs> Hə, indi eynisini alıram, okeydir, o oje mənim rahatlığım belədir, istəyir də, nə bilim. Alıram da, eyni alıram. Hə, problem olur ki, eyni ayaqqabılar alıram başqa rənglərdə. İki şirkətdir. Clarks şirkətidir, bir də New Balance-dır. Clarks indi istəmirəm, New Balance istəyirəm. Ona görə bir dənə Santa Monica'da yeri var. İndi gedirəm ora. E, biz yol gedərkən də siz köhnə getdiyim yerlərin qısa-qısa fraqmentləri ilə e, sizə göstərirəm, baxın. Sonra da biz qaydırıq bu videonu abi. Skechers outlet təzədir. Uşaqlar üçün də var yer. Mən burada bir dənə yer tapıb saxlayacağam. Görürsən bu arxada da öz yeridir öz parkinqlər var. 50% endirim ikincini alsan. Bunlara baxıram, yavaş-yavaş baxa-baxa gəlirəm. Qiymətlər fərqlidir. 49 dollar, 64 dollar, 99 dollar cürbəcür qiymətlərə var. Modellər ancaq o qədər də e, super deyil. Bunların öz stili var. Bu biraz yaxşıdır. 70 dollara. Həm də yüngüldür. Air. Nike-ın Air-nə oxşur. Goodyear ayaqqabılar, rezinləri də görür. Çox yüngüldür. Ya. Bunu geyinib baxmaq olar əslində. Geyindim, çox da qəşəng görsənir məncə, amma biraz əvvəl böyük ayağını. Gəzdim bir iki dənə baxdım ayaqqabılara da xoşuma gələn olmadı. Onu tez çıxdım başqa mağazaya gəlmişəm, mağazaya gəlmişəm. Burada Rebook var, 64 dollara, 59 dollara. Hə, eyni modeldir. Rənglərinə görə qiymət dəyişir. Bu da qəşəngdir. Bu da qəşəngdir. Nəsə bu da var, rəngli, qarışıq. New Balance çox yüngüldür, həddindən artıq 70 dollar. Mənim ayaqqabılarım New Balance-dan da çox istəyirəm. Yəni bir model var, onu alıram həmişə. Amma bu təzədir deyəsən, bunu heç görməmişdim. Çox yüngüldür. Belələri xoşlamıram, qalındır. Kaliforniya üçün yararlıdır bu. Mən həmişə aldığım modelin başqa rəngi. Birinci dəfə bundan almışdım. 69 dollara. Bu xoşuma gəlir, bir də bu xoşuma gəlir. Bu çox qəşəngdir. 90 dollar bu superdir. Yüngül özü. Çox qəşəngdir. Klasik ayaqqabılar da var burada. Bu qəşəng görsən. Qiymətli qabağım. Elə bilmirəm tək başda makasin satırlar. Burada da makasin var. Elə zəhrəm gedir bu ayaqqabılardan indi bu saat. Havaya versələr geyinmər. Oradan da çıxdım, indi gedirəm yəni başqa yerə. Görüm orada tapa bilirəm yoxsa yox. Tapa bilməsəm başqa vaxta gələ bilərəm. <laughs> Aytən xan, bu nədir edirsən? Ayaqqabımı yemişdim. Aha, ayaqqabını yemişdin. <laughs> Kesinlikle ya donantı olmasa. Evet, Göyçay metodudur bu. Göyçaylar belə Göyçay ayaqqabılar. metodudur, Göyçay. Ay səni Göyçay. Hə, bomba səbətdən. Uşaqlığımdan danışırdım, uşaqdan. Aytana deyir, mən çəkim sənə, sən də danış. Qulluğa göndərdilər, Lənkəndən bilir, qulluq sözü nədir. Ah, gedirdim qulluğa, evdən, mikroyondan gedirdim ayaqla, xalam gilə, nənəm gilə qazanzat gətirməyə. Mən də üz yumuşaq idim biraz. Gelirdim. Ha, deyirdi, aa, Röya, deyirdi, nə dayım var? Bir dənə şey yaddan çıxıb. <laughs> Gəlir tezdən gedəsən. Ha, mən də isə də üzü yumuşaq adamım. Ha, deyirdi, mən də gedirdim tezdən. Elə mən də lav eləyirdim, anamın sözündən çıxa bilmirdim. Dedim, hə, yaxşı, qoy gedin də, gedirdim tezdən. Özündən qoyduğun yol idi yol. Ata, siz desəydiniz, mən İndi onun xəritə gəlir tapım görüm neçə kilometr gedirdim hər gün. Məktəbə də ayaq oynadım. Kilometr olardı. Oha, Lənkəranda yaşanda bilir də. İkinci mikrorayondan Təsdə Şadlıq evindən, ikinci mikrorayon Şadlıq evinin yanında qalardım. O dağılan bina. Oradan gedirdim ayaqla kiçik bazara. Hmm. Kiçik bazara şey, ə, e, ay Allah, məhlənin adı yad var idi, yadından çıxıb indi. Çox şey yadından çıxır, yaddaşım şey olur e, silinir yavaş yavaş bəzi şeylər. Mən də qulluq uşağı olmuşam, amma nənəmin. <laughs> ya mən <laughs> xalam, xala qurban bir dənə bunu elə dedim baş üstə. Falan, hə, xalam məni çağırırdı. Sənin ayağın dibizə düşür rəhmətli Füzula. Gəl bizə maşın təmizlə. Gedirdim o maşın təmizləyirdim, bir işim azad verirdi. <laughs> Hə, dedi bu bu oğlan bu uşağın ayağı mənə düşür. Haçan sonra işi olmayanda Sen verirdi çiz. Neynisin evde? Dedim hiç Gel bize. Dedim niye? İşim yoktu. Gel otur biraz benden. Başını zaten temizliyor. Kişi inanırdı da, kişi üçün inanırdı o mənə. Hər, həqiqətən də olurdu ya. Elə bir, mən gedirdim səhərsi gün, ya bir gün sonra ona zəng gəlirdi ki, reis var, get çıx reis, Allah sənə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Maraqlı momentlər idi. Nəsə belə də. Getdik. Maraqlı şeylər baş verirdi uşaqlar. Bugün geçen bulutlar var ama Çınay da İnte burada yok. Böyle yaşıyordu. Heç burada ayağının gediləsi məsafə yoxdur. Aa, Gediləsi yox, ayaqla <laughs> hara gedirsən? Am, Öldürərlər yolda da. Ana hani ayaqla 1, 2, 3 de də benim telefonumu oğradılar. Razboy elədilər yolda. Her zaman sen tamam kendin. Santa Monica'dayım. Ama maaşı götürmeye Santa-Monika'dayıq. Düz qal, düz qal, düz qal. Belə qalsan sonra ürəyim bulanır. Çat döyəcək onu. Gəldik, çatdıq Santa-Monika'dayıq. Vso, uşaqlar açıqdır, gəlin. Məryəm, gəl. Bir dənə lav elə mənə. Bir dənə haqq görsət. Canım sən mənim. ندارم معلم نخوش زیاد ها 90 dolar. $130, 140 dolara. Bu, bu qəşəngdir bura bax. 100, 100, oyda 200 dolaradır bu. Hmm, baha da ki. Çox bahadır. Biliyorsun neçə. Qəşəng bayıqdır. Neçə? 160 lira, 140 lira. Good job. Baby hangisi geçendi? David Diane? Yes, after. So there are no nines. in this. This is the smallest. This is a 10. And this one, I can double check. Oh, This is a nine. You're gonna try this, yeah. Try that. vaxtı bu geyinsə, bunun geyininə bu çox rahat. Bu inanılmaz rahat. Yəni ayaq tam elə bir ki, oturur burada. Elə Ha? Bakın, give bring yeah. That size I made. That one's okay? Yeah. Okay. But, yeah, that's... <laughs> Yavaş. Hızlan biraz. <laughs> Oo, bu da geçer. Yapışıyorum sen ne? Ayağı yapışır ayağa. <laughs> Ey. Omuz bahat. Ben etse de. 160 evde neyse. 160. 130 budur. Ama 139, 170, taksla ya 190. Aha. Bu ay ayakkabı ayak ayak ölçen. Okay, how to do? Step up. And just stand still, okay? Okay. Okay. Don't take a video. Yeah. It's interesting. <laughs> They will give you exactly the, the size? Mm -hmm. oh, okay. The size and the width. Some shoes are cut shorter in the front, but you have one foot that's seven, one foot that's seven and a half. Uh-huh. Roll them up at the bottom. Oh, okay. Like a little that? bit, a little bit more. Little bit pull more. them up to here. Oh, okay. Oh, okay. mandona de ona göre yüzüydü Oh, this is sensory, <laughs> right? yeah. Ah, ah okay. and step up. <laughs> Let's see. Do you wear insoles? Huh? For your arches? No. No. Yeah, because your feet are kind of flat on this side. Really? Yeah, it rolls in a little bit. Oh. Biraz yakında düz diyor. You come in. Very sure, man. You can okay. look around. Somebody be with you in a second, okay? This is Europe side, right? You are nine. One nine. One, one foot is one foot is nine wide. One's nine and a half regular. Okay. <laughs> so you can do either or. Your left foot is bigger, like hers. Yeah. Okay. Arches are very low though. My size is a nine for the. Yes, usual nine. Mm -hmm. So Europe size is 42. Yeah, 42. Europe size. So it's supposed to be 42. Yeah. Oh, okay. Yeah, oh, 32. 32 Europe. Uh, okay, Europe, Europe 32. but yeah, she's between 31 and 32. 31 ah, okay. and 32. Uh, but US size? But US, US size? size is uh, UK. UK. 13 and a half. 13 yes, and a half. Yes, Both. 13. Usually we exactly buy the 13. same. Mm -hmm. 13, um, they were yeah. exactly the same. They're exactly, the same. Exactly the same. no. And then roll the pants up a little. <laughs> Don't move, okay, baby? And try okay. to stand still, okay? Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Wait, wait, don't move, okay? Calm, calm down. Calm down. <laughs> so Europe 24. Okay. Uh-huh. Her right foot is a little bit bigger. Okay. Right. And then she's an eight. eight. Exactly. In, eight. Exactly an eight. Oh. Eight. In okay. your in US US, US right. yes. Okay. How about a dentist appointment? Ah. İndi də zəng gəldi mələyin sabah diş həkiminin. Ə, nədir? Prosta checking olacaq mələk, hə? Okay. Yox. Exam edəcəklər, dişləri yoxlayacaq. Çünki onun çəkmə dişlərində demişdi nəsə gecikmə var. Qadın belə demişdi. Hə, ayaqqabını da aldım. Həqiqətən də neçə gündür bax gəzirəm, videolardan da gördünüz. Hələ bunun kimi ayağıma oturan ayaqqabı olmamışdı. Nə yalan deyim. Düzdür, qiyməti biraz yuxarı oldu, amma ayaqqabı da məsələn mən e, ildə 1-2 ayaqqabı alıram, çox almıram. Onca məncə ildə 1 dəfə, 2 dəfə ayaqqabı alıramsa normal qiymətli ayaqqabı ala bilərəm, amma hansı ayaqqabı da almışam, onu bir kommentlərdə deyərsiniz. Qızlar hara gedirik? كده ما انا يسار ما انا ها hareket bize. Aa, ee, merhaba ne iste hareket ediyoruz sen hareket iste. Target cheese ball. Target cheese ball. Ha. Onu yolumuzun üstü yani target fark ediyor orada. Okay. Yoldan başlıyordu. Neyle başlıyordu? Computer lab'da uh, bilmiyorum canım yazımda da. İstemiyorum. Sen de forget ediyorsun. Neyse bebiş. So many just breathing. Go yerine, go yerine. Can't be breathing. Hmm. O yüzden de... <laughs> Oh, kendi. Tapdış. 6 dollar. Əslində hə. hə. Buna necə gəlmişdi? Bunu Walmart-dan dedim də almışlar. Yaxşı. Niyə? Bunlar da əslində tapdı olmalıdır. Bunlar niyə yemirlər? Xışdamırlar onunsa. Mən tələfə edirəm. 40 dollar əlbəttə. Bu self check-ingdir. Gəlsən özün kassa olmadan bunları 50 tane. Payment seçsən, bunu saldım bura. Kaç istəyirsən, yox, kaç istəmirəm. İstəyəndə bunları bassın, sənə kaç pul verir. Kartımızın parolunu yazılır. Mən qalmam hana. İndi targetdən çıxdı. Xanım, bu targetin girişində bir dənə zəhmət olmasa bir görsət bizim izləyicilərimizə. Abi bu ara şey yadından <laughs> çıxmış dedi ya. 40 bin abunə oldu. Təbriklər. Onu bilmirəm nə deyirlər, amma yəni ki, sağ olun izlədiyinizə görə, abunə olduğunuza görə. Vlogları əsasən sevənləri mən alqışlayıram həqiqətən də. Son çıxışımdan sonra başa düşdüm ki, komment e, yazıl, yazmağın mənim üçün nə qədər önəmli Əsas bunları da qoyarsan, səhərləyirsən. Şimdi onsuz da deniyor bunlar daha. Şimdi bunlar şey daha canına bakayım Şey verdim de hemen. Şey, şimdi sattırdım da. An mertliyim ki. İnşallah bir daha imkan verirsiniz, bir daha söz diyeceğim. Please. Xahiş şeyden bir ata olarak. Bax əsəbləşərəm ha, bax. Bax ata əsəbləşərəm. Güclü də əsəbləşməyəm. Azərbaycanda sayan var <laughs> e, ki, hə, Azərbaycan bunlar gülürlər, mən də gülürəm. hə, Oşum, so, ə, onu deyirdim ki, hə, son çıxışda demişdim ki, yəni biraz daha fikirləriniz dolğun olsa, video haqqında olsa mənə xoş olar. Ondan sonra nə qədər maraqlı komment gəldi, hələ mən də elə ə, e, qabağıma çıxan maraqlı kommentlər hamısına cavab verdim. Daha önce süpürgenin aldı almışdım dedim İran marketinden. Yəni yazında bir yaxşı fikirlə yaz. Allah saxlasın, Allah balları saxlasın, can sağlığı da. Bunlar hamısı gözəldir, hamısı bilir. Amma fikir, ümumi fikir, nəyisə bir reaksiya. Bu daha daha belə aramızdakı şeyin ə, bəlkidir. Ə, nə deyirlər ona? Münasibəti. Münasibəti bəlkidir. Vloqda çox şey göstərmək olur. Məsələn, Amma vloqlarda daha çox göstərmək lazımdır. Məsələn, getdiyimiz yeri görürsən, qiymət görə bilərsən orada, marketi, mağazanın bir görüb təsvirin oyana, təsvirin yarana bilər ki, bu yerlər necə yerlərdir, küçələrini görə bilərsən. Mənə görə, mə, mənə maraqlı gəldiyinə görə öncə bu tərzi seçmişəm. Okay. Ə, kamera qabağında çox danışmağı da xoşlamıram. Belə görsədib danışmaq daha maraqlı olur məncə. Bununla da iki dəfə çoxu yəni ki, razılaşdı. Bu da sevindirici oldu. Ya izləyicilər də hiss olunur ki, vlog xarakterli olan dostlarına gəlir. Hə. Düzdür, e, maşın videolarına daha çox baxırlar. Hmm, Amma mənə çoxluq yox, kəmiyyət, keyfiyyət söhbəti maraqlıdır. O maşın izləyənlər falanlar, onlar öz necə deyim, ə, e, kanalları var, o kanalları tapa bilərlər. Amma bizdə o mövzular düşəndə olur. Yəni öz başımıza gələndə, özümüz nəsə axtaranda eləyəndə onları ə, e, gedib çəkirəm deyənə. Görürsən ki, maşın paylaşdım 20 min, vlog paylaşdım 5 min baxıldı. Görüşməyəm ki, vloglara baxanda xüsusi insanlardır. Xüsusi. Gidəcəyimizi də deyirik. Yox. Çək xanım, çək. Sol tərəfdə Porsche. İran, İran Bura Westwooddur uşaqlar. Çox qəşəng, çox belə ürək açan yerdir bu Westwood. Los Angeles'da Westwood yazsız bu ərazini xəritdə görəcəksiniz. Evlər biraz bahadır. Çox bahadır. Çünki <laughs> burada universitetlər çoxdur. UCLA falan bu tərəfdədir deyənə biraz bahadır. Həm də ki burada varlı İranlılar çox yaşayır. Burada İranlılar varlıdırlar, biraz çox yaşayırlar və verici də normal verici verdiklərinə görə istər-istəməz əraziyə təsir eləyir və qiyməti qaldırır. Amma superdir. Baha, baha deyəndə necə? Yəni normal Amerika şərtlərinə görə əgər ailədə 2 nəfər yaşasa, heç baha da 2 nəfər işləsə, heç baha da sayılmır. Amma belə təzə gələnlər üçün, immiqrant kimi, yəni köçənlər üçün, biz kimi adamlar üçün bu biraz baha sayılır. Bir otaq məsələn 2500 3000 dollardır. Hə. Shopping Beni götürür İskender almalı. İskender yüreğimizden kesin. İskender o çenfe yemiş diyor ondan. Kim? Siparişimizi verdik. En burada gözləyirəm. Türk kardeşlerimizin restoranıdır. Yaxşı yerdir. Gəlmək olar bura. Artbox Nova. Süper. Güneşli götürmüştüm. bugün nerede hava bulutladı. Bu akşam yemeğine kaldırdı Ha. Ayda bir tane şey yaptan sıkılıyor. Bile kabak. olsun. Sağ ol ay bura, sağ ol. Çəkiliş var idi. Nicat da sağ olsun yenə bizləndir. Kameramız burada. Səssiz zapis elədim, indi qutardım. So, uh... Sizə bir dənə söyləyim, bu mənim müdürümdür, qadın. Bu da onun köməkçisidir. Biz də onun işçiləriyik. <laughs> Rohana şirkətinin videosunu çəkdik, qutardı. Uh, təzə aldılar bu maşını, xeyirli olsun deyək. İndi yəni bunu tuning eləyəcəklər. Bir, bir iki aydan sonra bu maşın tamam başqa cür olacaq. Onun da bir dənə videosunu çəkəcək. Onu da yəqin Depro video səhifəsində bunların hamısını izləyə bilərsiniz. Toyota Camry-yə nə oldu deyənlər, heç nə olmadı. <laughs> Toyota Camry biznəndir. Nə dəyişdim, nə satdım, nə bir şey saxlamışam. E, iş üçün sürürəm hələ ki, ondan sonra da yəqin a, ya bunu Aytənə, ya özümə saxlayaram o birisi maşında. Yəni ailə maşını oldu da bu belə həm iş, həm ailə e, rahatdır. Həm də Nizat bala maşını öyrəşir də. Dedi mən maşını öyrəşmişəm Royal. Gəl bunu satmaya qalsın. <laughs> Nizat kimə salam göndərmək istəsən? Dostlarıma. Dostlarıma. Eşq olsun Nizatın dostları. Qısa sənə bir dənə desən məktəb yoldaşın yazmışdı. Öyle. Dedi Nizatla bir sinifdə oxumuşam dedi ya nəsə. Dedi çox yaxşı oğlandı deyir. <laughs> Sağ olsun. Sağ olsun. Baxaram. Baxarsan. Ancaq hansı videoda yadlanacaq. Amma bir ən Nicat, sən mən sənə tap göndərirəm onu. Hə, o işin belə uşaqları. Bu da bizim avadanlığımızın yarısı burdadır. Maksimum ucu kompaktlaşdırmışıq hər şeyi. Demək olar ki, bir sumka ilə çıxırıq çəkilişə. Bir də Nicatın su, su çantasıdır. Bunsuz da <laughs> Nicatsız yola çıxmır. Ha, hə, bunsuz yola çıxmır. Sən belə getdik vloglarımızın davamına. Hə, məkanımız da buraydı. Çox qəşəng yerdir. Burada bir dəfə video çəkmişəm. Bu ikincidir şey. Hə, bir şey demək istəyirəm uşaqlar. Bu Depro video mənim kanalımdır. Buradakı da ki, yeni açdığım şirkətin adıdır. Depro video. Ə, hə, bəzən suallar verirlər ki, o sənindir, ə, e, ya sənin işlərin kimsə paylaşır. Yox, heç kim paylaşmır. Özüm paylaşıram. Öz işlərimdir, özüm çəkirəm. Bu kanalda mən həm şirkət işləri paylaşıram, müştərinin sifarişi olan işləri və özüm də bəzən xoşuma gələn mahnıları başlamışam təzədən editləməyə, həmin videoları təzədən həmin mahnıları editləməyə və paylaşmağa. Yəni əgər dəstək olmaq istəsəniz, buyurun bu kanala da abunə olub videolara baxa bilərsiniz. Depro video linkini aşağıda qoyacağam. Gəlmişəm Rosa sevmədiyim mağazaya. İndi deyəcəm sizə niyə gəlmişəm bura çıxandan sonra. Deməli, hə, gəlmişəm şəkil baxmaya. Burada biraz ucuz olur, amma ola bilsin istədiyim şəkil də olmasın. Ona görə olsa girdim. 30-50 ölçüdə şəkil axtarıram. Görə 24 dollardır. 40, 30-un 40-adır bu. Qəşən şəkildir. İndi 30-50-yə nə şəkil axtarıram, onu da deyəcəyəm. 30-un 40-a. Bu neçədir? 30-un 40-a. Qırxın qırxa. Çox qəşəng şəkillər var burada. Super şəkillər var. Amma mən ölçü, size söhbətinə görə tapa bilmirəm. 24 36 ya. Bizim uşaqlar rəsmi çox sevir. Mən də bundan aldım. Flamaster aldım. Su ilə eləyənə çox bundan da sıx <laughs> eləyirlər. Qoy bundan şəkil çəksinlər üstündə. Hə, bu kanvasdır. Bundan rəssamlar şəhid çəkir. Görə də bəlkə rəssam oldular. Həvəsləri çoxdur. Buna için biraz görsədim sizə. Belə çox qarışıq şeylər var. Yaxşı tapmaq olar. Amma gələ biraz axtarasan. Mənim belə qab-qazaq yaxşıdır, tapmaq olar. Başqa şeyləri belə də yaxşı olmur. Amma olanda da olur. Belə də ə, e, orta yerdir. Amma yaxşı şeylər dediyim kimi tapmaq olar. Bir də elə mal gətirirlər ki, qiymətindən qat-qat aşağıdır. Baxsan desən ki, oyda, necə ola bilər bu? Hə, gəldim yenə Rostdan heç nə ala bilmədim. Bir dənə bunu aldım uşaqlar üçün. Bir dənə izləyici yazmışdı, deyir. Atam düşən cırtapırta çox qorxayırsan. <laughs> cırtapırta. Ancaq bura gəlindən sonra sözü o qədər işlətmirdi. Oxuyanda mənə ləzzət elədi ki, ayda, nostalgiya yaşatdım. Əslində söhbət necədir, mən sizə deyim. Amerikada adam tək yaşayır. Yəni çox görüşməyə, belə gəzib tozmaya belə dost tanışı olmur. Mən ümumiyyətlə belə var tanıdığım, amma görüşdüyüm adamlar çox azdır. Sayla 1-2 nəfər belə görüşdüyüm adamlar var. Ailə ilə görüşdüyüm adamlar ümumi olaraq azdır. Hər adamdan adam görüşmək istəmir ailə ilə. Tanımırsan, eləmirsən, 3 gündür tanıdığın adamla belə ailəvi görüşdürə də bilmirsən. Ona görə uşaqlar da belə tək böyüyür, sən də belə ailə içində qalsan həmişə, hara getdin öz ailə Əslində bu da çox yaxşı şeydir. Ailə ilə daha çox vaxt keçirdirik. Məni heç narahat eləmir əslində bu şey. Amma uşaqlar darıxır. Adam hiss eləyir. Uşaq uşaqla oynamaq istəyir. Səninlə nə qədər oynayacaq uşaq? Yəni, yəni sən nə qədər uşaqla oynayacaqsan. Ona görə bax bu cırta burada xərclədiyimiz şeylər əslində uşaqlara görədir. Uşaqların üzü gülsün deyə, uşaqlar darıxmasın deyə. Məncə pulun ə, e, o qədər önəmi yoxdur. Varsa eləmək lazımdır. Ə, e, məsələn, mənim bu günə imkanım var, alıram. İmkanım olmayanda deyirəm uşaqlar, bu günə atamın pulu azdır. Ə, e, bəs şey eləməyək də, sabah alaram, başqa vaxt alaram. Uşaqlarım da sağ olsunlar, atalarım başa düşürlər. O bilirlər nə var, nə yox. Uşaq da olsalar mələk çox yaxşı başa düşür. Balaca da mələkdən görür. Deyirəm, yox, olmaz. Özü bəzən deyir, ata bundan məndə var, amma oynayıram, qoyuram yerə, qoyacağam yerinə. O yerlərini də istəsə bir dəfə çəkərəm üst-üstə düşsə, e, göstərərəmsə, onun belə reaksiyaların uşaqların yox deyəndə nə reaksiya verirlər. Yola verirlər uşaqlar məni. Mən də çalışıram, həmişə əlimdə pul oldu. Uşaqlarım üçün nəsə alım. 10 dollar, 20 dollar, 30 dollar, 40 dollar bu bizi kasıb eləməyəcək, nə də varlı eləməyəcək, amma uşaqlarımızı üzün güldürəcək. Mən o niyyətlə, o prinsiplə bunu həmişə eləyirəm. Məsləhətdir ki, eləmirsinizsə, siz də bunları eləyin. İnanıram ki, eləyirsiniz. <laughs> Hə, gəldim Home Goods-a, üz istəyirəm Home Goods. Home Goods. Burada yaxşı ə, e, rəsimlər falanlar olur. Xanım, icazə verin, bizə sürək buradadır. Görək sağda saxlayayım burada bir yerdə. İçərini çəkmədim. Zaten buranın içərisini siz obvisi videolarda görmüşdünüz, amma istədiyim şeyi tapa bilmədim. Baxdığım, tapdığım şeyləri çox bahaydı. Yəni büdcəni aşırdı deyənə mən də almadım. Müəyyən bir qiymət limit tutmuşam özümdə. O qiyməti olsa alacağam. O qiyməti olmadı. Sözün hazırmışam. Qaran ucu. Deyir ki, mənə də deyir ki, get evə. Mən də elə gedirəm evə. Niyə e, şəkil almaq istirdim? Bu divarı cover eləmək istirdim. Həm günəş düşür, həm də ki, arada burada nəsə video falan çəkmək istəsəm, arxada belə pəncərədən işıq gəlməsin. E, ora əvvəl belə pərdə vururduq, o pərdənin yerləri də var. O pərdə biraz yaxşı görsənmirdi. Ona görə kompüter stolumu da yerini dəyişmişəm bu arada. Əvvəl buradaydı. İndi ə, e, buradadır. Burada daha qəşəng görsənir. İndi vaxt keçəcək də buraları da biraz bəzləyib düzləyəcəm özüm üçün. Belə maraqlı bir şey eləyəcəm. Burada belə bunu ayaqlara yığışdırmışam. Bundan indi istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi bu belə bir şeydir. Çox rahatdır. Dəyişir, biraz çox gəlsəm. Bunu edirəm, belə. Og Skal vi se Hə, bunu açmaq vaxtı gəldi, çatdı. Fərhada buradan təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol Fərhad. 26 iyun elə bir şey hadisələrində, bu erməni hadisələrində göstərdiyimiz fəallığa görə bunu bizə göndəriblər. Yazdadır o hadisələr yəqin. Döş nişanı, qələbə döş nişanı. Soqqaşana keyfiyyətdədir. Ha, deməli, belə bir ə, təşəkkürnamə də var bunun içində. Fərhad Ələkbərzadə, Həmid Azəri. Ə, bunların yaratdığı, bu iki yəni bu ə, Fərhadın və Həmidin yaratdığı Azərbaycan Union təşkilatının tərəfindən verilən bir şeydir. Onu mən qoyuram tərəfə. Bu da nişanın özüdür. Hə, so Məryəm, indi biz hara gedirik ata ilə? And the Ballinazi shopping'de? Bal Ballinazi shopping shopping'de? Ha, and then sonra ne? Sonra ne Eliye? Hmm, neydi? Ne diyor sonra? And sonra Toys'a gideceğiz. Toys'a gideceğiz. Ama Somi'nin Toys var. Somi'nin Toys var. Toy için hara gideceğiz. Make-up alacağım. Make-up. Make-up alacağız. Ha, gitmeyeceğim. Make-up almıyor da mi Eliye? Ha. Başka şey alak. Nə alaq başqa şey? Bəcə. Bəcə nə? Hmm, smoker. Nə? Bəcə bayka baxay. Bayka, bayka istəyirsən sən. Hı? Onda gör targetə gedək ki biz. Hmm. Sən bayk sürə bilərsən, ata olsa. Bəcə, heç bəcə, mənim üçün bu. Elə vol bəlkə? Hə, amma başqa. Hmm. Deyəm, amma böyüdəm. Sən biraz elə bir çox şey istədin atadan, hə? Mani varındır. Mənim manim biraz azdır. Bunlar hamısını ala bilmərəm. Bax, məndə belə var. Səndə var mani? Hə, bu. Kim verdi o manini sənə? Ana. Nə qədərdir orada? O. Onda one-dır. One-dır. 1 dollardır. Baxım görsət, yaxşı-yaxşı görsət. Ay, malades. Ay, onunla nə alacaqsan özbəsən? Balon. Balon alacaqsan? Hə. Gəl belə eləyək. Ata bir dənə balon alsın sənin üçün. Hə. Qalanını da hə. ana ilə, bacı ilə gedəndə alarıq. Necədir? İndi heç bacı baxamayacaq balona. Bacı, bacı üçün də bir dənə alarıq, bir dənə də sənin üçün alarıq. 2 dənə balon alarıq. Hə. Gedirik Məryəmlə. Mənim bir işim var idi. Dedim Məryəmi də aparım özümdən evdə. Bacı dərs eləyir, bu da darıxır tək. Hə. Bacı dərs eləyəndə darıxırsan sən, hə? Tək qalsan, hə? hə. Can, can, can. Ata səni aparır gəzməkdə. Hə. hə, indi sən hungry olsun nə yeyəcəksən? Bench price yeyəcəm. Bench price? Bench price evdə var da. Nəyin sən çöldə bir də bench price almısan sən? İndi qami ağacı. Qami. Qami ağacı. Dayandım ha. Yaxşı, dayandırmayacaq. Söz day cold olmayacaq. Gəldim 99-a. Burada belə şeylər çox ucuz olur. 1 dollara da demək olar şişə amma başqa yerlərdə nə 3 dollar, 4 dollardır. Ondan getdim bura gəlim. Bura səliqəlidir, yaxşıdır. Maraqlı oyuncaqlar da olur arada burada. Ucuz, ucuz alış-verişin yeri burada. Gəl, gəl Məryəm, gəl. Da bu şarlar üçün gəlmişdik, xoşlara gəlir. Burada 1 dollardır bunlar. Başqa yerlərdə 3 dollara, 4 dollaradır. Hə, Məryəm gəl bura, Məryəm. Gəl də başqa yerlərə. Hə, Toyza baxaq, hə. Sən excited oldun yenə. Gəl bunu alım sən üçün. Bu evi təmizləyirsən ana üçün cleaningdir. Hə? Hə. Gəl bunu alım. What is that? Alaq bunu sən üçün. Hə. hə, yaxşı götür. Babaca üçün nə alayım? Bacı bəs məyim? Squishy. Bəsdir, indi squishy çox aldınız. Başqa şey alaq. So, heavy idi. O vək idi, onu at. Onu at şu tərəfə. Sən burada görürsən, hər şey sərqə ilə yığılır. O tərəflər də hər şey çox səliqəli, işıqlı. Hə, gördüm qızım, gördüm. Hə, Məryəmlə çıxmanın bir dənə minus cəhəti var. Çox sual verir adam. <laughs> Qoymur danışmağa, ancaq özü danışır. Hə. Hə, bura dediyim kimi də daha səliqəli, daha yaxşıdır. İndi hər yerdə dediyim kimi yaxşı olmaya bilər. Ən belə ə, e, ə, e, pis Belə çox pis, bərbad vəziyyətdə də ola bilirlər bunlar. Amma biz tərəfdəki nəsə çox səhərgəldi. Bir dəfə girdim, xoşum gəldi. Elə belə xırdaxuş olanda, uşaqlar üçün belə oyuncaq istəyəndə elə gəlib buradan götürə bilirəm. Gedirəm. Yolumun üstüdür özdə. İndi dələlər üçün yemək hələ buradan alacağam, çünki ucuzdur. Hə. Bebitə. Gəl də skorlar üçün yemək alacaq. Bax bu serialları mən neçə alıram? Aa. Yox, o, o, o da olacaq, amma başqası var. Başqasına baxmalıyıq. Big One-a baxarıq. O tərəfdə var. Burada isə 2 neçə alıram. Burada 1 dollaradır, görürsüz. Məryəm, chips istəyirsən? Bizdə var. Bizdə var. Malades, malades. Sən pesok görürsən 2 dollaradır, amma mən neçə almışdım yadımdan çıxdı. Yox, yox, marshmallow yox, please, please, yox. Ana nə dedi? Ana nə dedi? Dedi ala. Və zəng vurub soruşaram ha. Hə. Soruşum? Hə. Yaxşı soruşaram. O yaxşı şey deyil axı siz onu yeyirsiniz. Tapdım, tapdım Məryəm bax, bundan alacaq. Bu da xoşlayır. Qora xoşlayır. Qora Allah xoşlayırlar, hə. So happy oldun Məryəm? Hə. So bunları aldıq, 25 dolar cəmi pul verdik hər şeyə, gördüyünüz şeylərə. Arada belə mağazaya gəlmək lazımdır. Çox sərfəlidir. İndi bacı. Hə, indi gedirik evə üzrə, vəsə. Bacı, bacı evdədir. Hə, 25 dollar xərclədik. Əvəzinə həm uşaq sevinir, həm mən çıxdım, işlərimi gördüm, həm də ki bir yerdə vaxt keçirtdik. Həm də çox fayn idi beləncəsinə. Hə, Məryəm? Hə. Əvvəllər, əvvəllər ancaq mələklə gedirdim. Məryəm balaca idi ehtiyac çıxa bilmirdim. İndi Məryəm maşallah 3 yaşı var, 4, 4 yaşın içindədir. Məryəmlə də gəzməyə gedə bilirəm. Dərələrin qabı boş qalıb. O da gəlib ucu, biri gəlib ucu. Əslində yesinlər. Burada deyirsən bir an bülbüldür. Həmişə belə. O düz yuxarıdadır. Həmişə səsi gəlir. Üstünden hiç bir de kesmedi. Cevabı götürdü birinci etti. Onu ne için getirmişsin Meryem? Oh, ha. Decoration ball. Özət ağza vur da decoration bolda. Okay, hamısını istəyirəm. Elə hamısını elə. Lənkəran metodudur qaqaş. Ha? Bayağı əyləşdirdin göyçay metodudur. Bəli, Lənkəran metodudur. <laughs> Başını çəkin.